Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kita kembali semula dalam Ejen Ali Aku lari kan Episod yang keempat Kita akan teruskan tanpa buang masanya Tiba-tiba ada rantai pula ni Jom <laughs> Kita tengok jom Lawala must have Lazada ke apa oh, Apa rompakan ke apa Oh no Eh, kenapa? Mak balik baling sofa. Hilang barang kemas. Lazala Masef. Misi comot. Ooh. Ya easy kau tengok betapa lincahnya dia Dia pun pergi juga. Ya, yeah, perangkap lah. Ha, sudah. So tu training ah, training ah. Asal merajuk ke apa? Oh ni dia punya boss tu bear tu eh. Bawah dia komen. Barang apa? Oh. Iris tu. Dia tahu. So boleh relate lah. Alright. Sebab komen pernah nampak kan. Benda tu. Only first time kita nampak bapak dia Oh no, this is sad Sedap juga nampak sandwich tu. Apa tu? Oh uh, cantiknya mata hijau dengan biru. Ha! Ah. Mak ai. Ya, aku tak apa suka lah bapak dia. Damn, that hurts weh. Serius aku tak suka bapak dia dalam episod ni. Sebab macam terlalu force anak dia untuk accept reality kan. Boleh tapi jangan force macam tu lah. And. Sebelah Ali ni macam cool je. Yeah. Semua kucing lebih kurang Dah tidur dah Injek ke? Ooh. 救命！阿贝拉，没雷子。 Sup? Oi, selamat. Yeay, eh, dia dah percaya dah. Dah boleh pegang. Dah trust. Itulah nama dia kan Comot Ha <laughs> Celup terus eh Ya, bukanlah. Ha. Ya, easy. Comot. What Apa tu? Flashback apa tu? Recep aban be. Aa! Wait a minute. Wait a minute. Adakah comot pun boleh sing dengan Iris? Ataupun tu ability comot. Dia boleh jadi Invi. E oh no. <laughs> <laughs> Sekejap, dia ada Vision macam ni ke, Elisha? Dia boleh baca recap balik eh Orang-orang bagi macam apa, Detective Vision Interesting Oh, genetically modified. So tu memang ability dia lah. Oh, makmal ni. Yeah. So ada more than one lah. Maksud ada satu lah. Lebih daripada satu kucing yang modif modification. Haa. Ah. Oh tu dia ability dia. Hey! Peta, hello Peta. Tak apa, at least uh, dah tahu tempat kat sini kan. Eh? ah. Ya, yeah, <laughs> seronok dia orang eh. Sambal asin. Dek Yup! Oh, nice cakap. Tak boleh, at least dah, uh, dah, dah ready kat atas kan, at least. Doa kena cakap. Weh, full electric shock. Bapak lah. Ya, lupa. Apa, at least, ah, apa? Ali ada yo-yo dia lagi kan. Ha. Still alatan hebat juga. Kau tengok macam biasalah Alicia carry kau tengok. Oh memang tak lah kan. Rasa kan. Kau nak lawan orang yang dia memang power combat Lah kena kurung dalam tempat kucing Ha ha ha ha! Uh, terlepas. Baiklah, comot. Yap. Let's go, comot. Nampak ni. Bukan sekadar. Boleh jadi invisible. Laju pun laju juga. Bom? Serius ada lah, orang nak bom tempat ni? Oh, ada. Ya, memang settle lah cerita dia kan. Eh. So sana dia punya password semua dah tahu Apa lagi comot Oh butang je ingat password Bom, main eh, lah. Weh 0.03 weh Yeah, badass. Tapi still komen dengan Abah Best still terlepas kan. Tak boleh buat apa lah. Tapi bapak dia pun mesti ada explanation sendiri kan nanti. Happy birthday dengan mak dia lah. Ah, sedih lah. Alright, so itulah dia. Uh, season 1, episode 4. Okay, uh, episode ni dia macam filler sikit. Tapi dekat ujung-ujung tu adalah sikit action kan. Lepas tu kita tahulah sikit backstory. Tak adalah backstory pun. Macam macam ada kehidupan seharian. Ali dekat rumah dengan bapak dia macam mana perhubungan dia dengan bapak dia lepas uh, kucing dia lari and then mak dia meninggal tapi awal-awal tu memang aku uh, apa macam rasa marah sangat dengan bapak dia tapi hujung-hujung tu aku macam terfikir mungkin ada explanation kan uh, bapak dia mungkin still faham tapi dalam pada masa yang sama dia tak nak Ali nampak dia sedih kot uh, mungkin lah kan so itu dia episod 4 kalau korang suka dengan video ni macam biasa, korang boleh like. Jangan lupa subscribe juga. Kita akan jumpa lagi dalam episod seterusnya. Di video akan datang episod 5. jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.